Witajcie w kolejnym odcinku Semilak Expert. Przygotowałam dla Was wyjątkowe świąteczne zdobienia i konkurs, więc zostańcie do końca. Przed nami magiczny okres Świąt Bożego Narodzenia. Piękne kolendy, pachnąca choinka, prezenty, czas spędzony z najbliższymi. Jednym słowem wyjątkowe chwile – Idealnym dopełnieniem świąt będzie elegancki manikir. Zobaczcie, jakie propozycje dla Was dzisiaj przygotowałam. Pierwsza stylizacja oparta jest na magicznym produkcie, jakim jest kocie oko. W ofercie występuje sześć pięknych kolorów. Semilac Magnetic Pen na pierwszy rzut oka przypomina klasyczny długopis, jednak jego końcówka wyposażona jest w cienki magnes, który umożliwia tworzenie precyzyjnych zdobień na paznokciach. Na paznokciach pojawia się charakterystyczna łuna, ale dzięki penowi możemy również tworzyć niesamowite wzory. Zatem nie ma na co czekać, przejdźmy do wykonywania stylizacji. Na odpowiednio przygotowany paznokieć aplikujemy bazę i utwardzamy 30 sekund w lampie 48 na 24 Kolejny krok to nałożenie cienkiej warstwy koloru 031 Pamiętajcie o dwukrotnym czasie utwardzania w lampie, ponieważ jest to kolor mocno napigmentowany. Czynność wykonujemy ponownie. Dwie cienkie warstwy w zupełności wystarczą. Na holder nakładamy kroplę lakieru kocie oko numer 612 gold i pędzelkiem numer 05 nanosimy płatki naszej gwiazdki betlejemskiej. Pędzelkiem numer 002 nanosimy mniejsze listki. Pęd do kociego oka przykładamy bardzo blisko wzoru, ale nie dotykając produktu. Kocie oko zaczyna się delikatnie przesuwać, tworząc magiczny efekt. Utwardzamy wzór w lampie. Zobaczcie, jakie to proste i efektowne. Nakładamy minimalną ilość Semi Art 006 Burgund i pędzelkiem numer 15 zwilżonym w topie rozprowadzamy po naszej gwiazdce, aby delikatnie zmieniła kolor utwardzamy w lampie. Mieszanką pasty White Cream Art i Semi Hardy White delikatnie obrysowujemy naszą gwiazdkę używając pędzelka 003, czyli z najdłuższym włosie, które stworzone jest do cienkich, długich linii. Aby wyciągnąć kompozycję, dodajemy kilka linii idących po delikatnym skosie, a sondą 01 wykonujemy małe kropeczki, które wzbogacą wzór i malujemy ramkę. Utwardzamy w lampie. Nanosimy Topno wipe, który pięknie wybłyszczy stylizację. I zdobienie jest gotowe. Jest bardzo eleganckie, a wykonane na jednym paznokciu będzie subtelne i pełne uroku. Drugie zdobienie też oczywiście jest w klimacie świątecznym i bardzo często klientki wybierają je na tę okoliczność. Mowa tu o reniferku. To zdobienie można zrobić na różne sposoby. Czasem wzory są śmieszne, bajkowe, ale ja dziś wybrałam delikatną, nieskomplikowaną wersję. Zaczynamy! Na paznokieć aplikujemy bazę i utwardzamy. 30 sekund w lampie 48 na 24 Nanosimy dwie warstwy koloru 001 Strong White i za każdym razem utwardzamy. Pamiętajcie, aby aplikować cienkie warstwy tego koloru, ponieważ jest mocno napigmentowany. Na holder nakładamy kolor z najnowszej kolekcji Legendary Six by Margaret o numerze 526. Jest to piękny, niebiesko-turkusowy odcień. Pędzelkiem 002 zaczynamy rysować małe uszy, następnie głowę, szyjkę i wystający pyszczek. Wypełniamy kolorem równomiernie całość reniferka. Od głowy wyciągamy delikatnie ugięte kreski które będą rogami i od górnej kreski rysujemy mniejsze. Utwardzamy w lampie. Mój renifer będzie skąpany w gwiazdkach świątecznych, zatem pędzelkiem 003 wykonujemy cienkie, przecinające się linie w jednym środkowym punkcie. Gwiazdki wykonujemy różnej wielkości i rodzaju. Dodajemy kropki za pomocą sondy 01 i pędzelkiem numer 003 wykonujemy ramkę wokół paznokci tym samym kolorem. Pędzelkiem numer 002 i Hardy White'em możemy wykonać zarys białych gwiazdek na reniferku. Na całość nanosimy Top Mat Total. Utwardzamy lampię. lampie. Po utwardzeniu zmywamy warstwę dyspersyjną i gotowe. Mój reniferek jest stylowy i tajemniczy, prosty w wykonaniu, a jednocześnie bardzo elegancki. Na pewno będzie się ładnie prezentował na paznokciach przy wigilijnej kolacji. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was tymi zdobieniami i przeniesiecie je na swoje paznokcie. Czekam na Wasze świąteczne propozycje. Dodawajcie swoje stylizacje na Instagram i oznaczajcie hashtagiem świąteczny semilak. Trzy najciekawsze prace nagrodzimy trzema kolorami z najnowszej kolekcji Margaret. Ja dziękuję za dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Pa!